がです。皆さんこんにちは。今日はすっぴんで始まりたいと思います。あー、すっぴんだ、すっぴんだ。やべえ、もうファンが減っちゃうだね。もうバイバイ。大好きだったよファン、ファンたちが。今日はね、ノーミイラチャレンジをやりたいと思います。たまたま YouTube で見て、いや、面白いやなって思ったら、もうやればって言って。 そな感じでもう今日はもう頑張って鏡がなしでどこまで自分の普段のメイクをかけるかどうかを試ししたいと思いますでコスプレイヤーとしてちょっと自信があるなぜというと結構そのコスプレに着替える場所は鏡がないからたまに鏡忘れちゃったりとかしたので、まあ、なんとなくできるで自信があるなんですけどめっちゃ失敗したらポールを外さないでくださいねお願いしますレッツゴー よし今からノーペラチャレンジスタートで一番最初プライマーをつけるんだけどやっぱりまあこういうものってさ普の鏡が見なくてもやるよねもうクみたいでこれは簡単簡単あと私はねクマが多いからもうカフェインが飲みすぎてこここ青くなってるんだけどこれなんかいい 感じですよねちょっとだけ入れてほんとベーシックな感じで結構帰ると思うんですけどよしでその後はこちらパパーンこれもいつもルーマーカーバーのファンデーションにいきたいと思いますこれもね日本で買ってたやつすごくいいらしいよこれぐらいね全然なんか間違っても大丈夫かなって思うけど 変な色になってないかなでもまだねまつげとかカラコンがあってよかったなこれでちょっと半分セーフかなって思うはいであとはこのコンシーラーなんで、まあ、コンシーラーっていうかか結構カーバーするんですよねこれがすっごく強くておすすめするこれは車だけじゃなくてもうどこでもで なんかコスプレ一番最初コスプレ会場に行った時に鏡が持つって知らなくて鏡が持ってなくてもう鏡なしでメイクしてたからその思いでね今一生懸命を覚えそうと思ってやってますよよしでこれからフォンデーションに塗っていきたいと思いますでもう適当適当プシャップして 見ない気がするファンデーションの時があんまりすごく集中集中して見ないよねまあ誰でもそうだけどねえでこれからこのパウダーに入れたいと ちょっと難しいパーツが来るんですよねこれパパシャドウシャドウインコンコンチューリングというようなものをいきたいと思います私はね鼻高くにするんですよ外人なのに実はこのライトをこうこうパッとしてででその後はここから あでもねこれこれシャウドウの時にアメリカアーティストの学校通ってたんだけどその時がずっと鏡が見れないのでもう骨を触ってる感じでここが分かりますよどこにあるかどうか。 <laughs> ちょっと待ってやべえスッ <laughs> の顔がやばいあとは まあ柔らかい感じであんまりツァーツァーしたら絶対出発あの失敗するからでここからはパパンバラしに行きたいと思いますただこれ鏡があるのでこのままで ね日本じゃねよくやってるのがなんかピンクのチークをねここに入れてるよね私ねそれこっちこっちの方がアピールしたいからちょっとなんかピンクのものが入れてもうちは可愛くならないねって思ってはいどうかなままだマシやねまだマシやねきっとマシですよね今 <laughs> あ今ね一番いやこれこれ不安だねこれは不安だねこれ眉毛 もう眉毛はやっぱりレアさんの時ってさもうコスプレの時ってさ眉毛超邪魔なものなので大体切ってるんですよで最近がその YouTube とか結構やってるからちょっと伸ばしてるんですけどなないでも私はよくやってるのは大葉ちょちっちゃいから私はね大きくにするが好きですよあとはこのチュッチュッチュッとのライティングもここまたピッピッピッピッいきます <laughs> あれちょっと待ってこれこれどうする <laughs> これどうするえこれあのあれやべえあでもこう始まったらこの自分の鼻で <laughs> こう自分の鼻に描きたいと思うやべえ全然わかんない怖い怖い一番怖いやつだなこれ誰でも絶対きついと思うね 自分の手を感じてどこに入れてるのかをすげえ集中してるんだけどもうもうもうもうもうこここれ。 なんかギリギリセーフとかあってギリギリセーフもうギリギリもんじゃねえかはいでこれからこれも鏡にあるからそのままにするんですけどこれにいきたいあ痛いクーラーはねこのいつもちっちゃいこのやつがやっぱり眉毛が一番一番不安だな本当にもうもうもうもう眉毛なんで撮ったの私なんで撮ったっけ さあのどんな感じなんだろう今すっげえこっちをめっちゃ見たいなって思ったでこれからまつげまつげの上でも超ラッキーでテーピングとか何もいらなくてエキスを作ってるからもうこれでパッチリでパンパンってな感じする o k うん。 <laughs> あとはねそばかすをかく私そばかすが大好きなのでそうーナはかくんですよこうして色を適当に選んででここからパチパチパチパチパチ入れてるんですよ イエイエイどんな感じなんだろうなあとはパウダーもう一回パウダーたいと思いますで最後はリップちょっとこういうリップバーサムを入れてでここからこんな感じにいきたいと思います普段やってるのがキュッとキュッとしてでここから指で 相場になっても全然変わらないのでこんな感じにいきたいと思います最後こっちブダンうん本当一番気になるのは本当入れるだけだねやっぱり最後入れてクーラーは入れてないんだけどまあチャレンジだから入れようかアイライナー <laughs> アイライナーやべえなでもアイライナー数のやってるのが やべ <laughs> はいこれで終わりましたイエーよしじゃあ自分のどんな感じになったのいきたいと思いますせーのああああいい感じ眉毛だね眉毛ああくっそいやこれあでもこれでしたら レイヤーということですよねもう本当にコスプレイヤーもう、ま、眉毛眉毛めっちゃ気になるんだけどはいはい今日は薄いメイクで <laughs> 薄いメイクでノーミイラの鏡なんとかのチャレンジをできました眉毛気になあでもこうしたらちょっと細かすぐらいですよねやだ